O homem do paredão, raparigueiro que são diabo. Para meu rei. Me liga se o banco de trás virar rio Se já repeti várias vezes esse esse som Daqui pras quatro é luz e a janela vai tremer na rua toda Escutei minha lombra e foda-se a insônia Você não me sonha, quem vive realiza o elevador do imprevisível Escutei minha lombra e foda-se a insônia Você dorme e sonha, quem vive realiza o elevador é do imprevisível Da é pessoa se amar sol a brilhar. A vida tava mais do que viela escura, que me deixava na loucura no olho de pá. Se o banco de trás virar rei, se já repeti várias vezes esse som. Daqui pras quatro é luz e a janela vai tremer a rua toda. Descontei minha lomba e foda-se a insônia. Você dorme e sonha Salve so. Adeli pare e no chão. bem, bem ruim. Ela me mas virou a novinha dançadinha desse jeito. Vixe que bundão, vixe que pernão, vixe que colchão. Vixe que mulherão, vixe que bundão, vixe que pernão, vixe que peitão. Ô diabo gostosa, essa Isalão tem sorte, bicho. Bora, meu rei. it in. besteira. her. It's a do sol e a noite Bebê Cali